BTV Online, we do gospel fest. Gospel fest. Gospel fest. Gospel fest. Gospel fest. Na nilikuwa ninasema tena mtoto kama alisema baba, la kwanza shule lazima tumwambie kwa nini anaenda shule. Inawapa ile kwa kwa makini. Alafu hakikisha unakagua daftari zake na unaangalia na tarehe, sio kukagua. Lakini pia hakikisha unamwambia mtoto wako mwalimu wake wa darasa. Usisahau na walimu wote wale ambao wanamfundisha mtoto wako fanya mm. rafiki nao. Hata kama sokoni atakwambia mimi kwa hata kitasema mama mama yoni mimi soko kwa mtoto hivi na hivi tazama mtoto hivi na hivi kwa sababu unahitaji. Kitu kingine wazoesha mtoto kusoma vitabu. Wao Wale watoto walipokuwa nasari walipoanza nasari walikuwa wanasoma tulikuwa tunasomea vitabu. Walipofika darasa la kwanza wakawa wanasoma wenyewe. Na akisoma unasoma alafu anakuambia una comment. Baada ya mm. hivyo wakawa wanasoma wenyewe na comment. Sasa walipofika shule nyingine ambayo ilikuwa ina library, tuko tunapeleka library ya taifa. Kwa hiyo unachofanya lazima vitabu yule mkubwa mwingine viwili, mwingine viwili. Kwa hiyo kwa wiki kila mtu anaweza kusoma vitabu vinne. Na unapeleka kinacha sehemu moja library tunakabidhisha sisi tunaenda kitu kafanya kwa Jumamosi. Kila Jumamosi tunapeleka. Kwa hiyo wana comment kwenye kile kidaftari kwamba amesoma. Kwa hiyo mama kama anataka kuna mtu mmekuja na anawapenda. Kwa hiyo wana comment hivi sawa, wanasoma labda vitu vya samaki. Na Nasoma darasani labda samaki mkubwa, samaki wa aina ya samaki, namna ya kupiga mswaki, yani ndio tunatumia kuonyesha ya kupanua ubongo. Kwa hiyo tunakuwa tunahakikisha kila wiki wanasoma at least vitabu vinne kwa wiki. Pia tuwafundishe watoto jinsi ya kutumia pesa. Kwa mfano, walipokuwa shule ambayo haitumii pesa ni kusote hela, lakini wakati mfano ukienda shule ambayo unanua chakula, kwa hiyo ulichofanya unaangalia bajeti ya shule kwamba saa nne wanakula kishangapi na saa mchana shilingi kwa Kwani ushajua shilingi ngapi? Kwa Walishajua kuponi ni ya hiyo shilingi ngapi hapa kwa wiki. Ukimaliza Jumatano utajua mwenyewe. Ukibana ikipeleka lakini ikitokea Jumatatu. Sio kila siku asubuhi na kutoa ile shilingi shilingi. Na nikienda shopping tunapanga. I say leo unataka mtumaeleshe elfu thelathini na mkabidhi elfu thelathini hapa. Ikisha turudi Lakini uko na mtoto kachagua nani unafungua koti. Shilingi ngapi? Unalipa. Kachagua sababu na mimi kila mimi imekuwa kubwa. hapo. kama mtoto kwa rafiki yake. akasema mama, uchumi. Nikamwambia sema hii sketi ilikuwa elfu ishirini na tano. Nimekuza kwa elfu kumi Sasa tuna elfu nane. Wakagoma kabisa tu elfu mbili elfu mbili Nasema Ukiwafundisha kwamba bajeti yao, hela yake, akijua ni kwake, ana kwa hiyo wafundishe watoto, kama mmetoka mnaenda kununua vitu, hata kama ni shopping, muwe mmepanga nyumbani kwamba shopping ya leo ni aizidi elfu hamsini au shopping ya leo ni laki moja au ni elfu thelathini. Kwa hiyo unapotumia tena, kama wa sekondari wala usishike, unaomba nashika mwenyewe mm. Mtu yuko form one anashika kama elfu thelathini yako hiyo, yaani hata tunasafiri tunaenda Dubai, dola yako hiyo Ukipita siku moja ukinunua yote simu haya, ukinunua suruali yote haya, utakachonunua. Ikisha siku ya kwanza utakaa hoteli. Uweza kuwatembelea kufanya shopping. Lakini kwa hiyo utakuta mtu anaandika bajeti mara anafuta, anaandika mara maana hata kile itoshi. Lakini ingekuwa anatoka kwenye pochi, ingekuwa mama, nimeona kiatu. Mama, nimeona simu. Mama, nimeona hichi. Kwa sababu anajua anatoka kwenye pochi. Lakini akikisha Akikishaitwa ya kwake. Anaibajitia kweli kweli. Haya. Namalizia sawa. Jambo la pili na la mwisho nilikuwa nasema kwamba hilo sio wanawake, hata kama sio wanawake wa hapa, lakini napenda kulizungumza kwa sababu nimeona sawa ya nyumba nyingi. Naweza kuwa sijui kabisa sio sawa, lakini unaweza kuwa kuna mtu unayemfahamu. Mimi katika Biblia nikisoma nimeona baraka nyingi au baraka zote wanatoa Baba. Tunashirikiana sawa, lakini tuko kweli. Namuona Ibrahimu, namuona Isaka, namwona Yakobo. Sasa unaona Rebeka alilijua hili. Ni watu nasema kusema Rebeka alipoambiwa ya Isaka aliposema nenda katafutie chakula kizuri nikubariki. Rebeka alijua is not a Anakwenda kubarikiwa Yakobo Isaka. Yaani Esau. Alikuwa atambariki tu. Na itaka barikiwe nani? Yakobo. Akafanya jiwa. Kwa hiyo baraka ya familia, baraka inatoka ile kwenye yule mtu kwa Mungu. Hatuwezi kumuuliza, lakini baba anatoa baraka kwa watoto. Hatukatii mama anatoa baraka sawa. Lakini sasa hivi unaona nani kama mama? Umeshaona hivyo? Eh? Kila kitu mama, kila kitu mama. Kwa hiyo ule usito wa baba kwenye familia unapungua sana kwa sababu ya hii. Sasa sisi tunajitia sisi tunaingia kwenye mambo ya mtaani. Asikudanganye mtu. Baba akiwa na huzuni ni baba yake hata kama yuko vyovyote. Hata na uke sio tu ni baba yake. Kwa hiyo mama una uwezo mkubwa wa kuconnect mtoto na baba. Hata kama baba yuko wiki, unaweza kaitengeneza. Lakini ukita hata sisi wa baba sio siri, sisi wa mama tu karibu na watoto. Ukitaka kumtengeneza akuone wa maana unaweza pia, lakini kwa sala nani ya mtoto wako. Kutaki unataka mtoto wako barikiwe. Correct na babake. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtu mtu mfano mmoja kati watoto wameshakuwa matini ya nini siku mtu alipoanza form 6 tangu kwa kweli alikuwa ah, namshukuru Mungu. Hata baba safi walikuwa walisumbua. Alitoka shule ni shule nyumbani anatoka shule ya kwenda kanisa alafu ndio kutembea. Lakini kumaliza form 6 akasema sasa nataka tutoke na rafiki zetu kale dina. Baba hajawahi kusikia tangu watu gati usikidagati wanatoka usiku na kula chakula. Baba kachanganyikiwa. Akasema baba sisi tumeshakuwa watu wakubwa. Tuko form 6. Baba haelewi. <laughs> baba mwinjilisti anaelewa. <laughs> Haelewi. Sasa akasema hii ngoma ni ya kwangu. Nilichofanya mtoto baba ha, baba ha, ha, hana furaha, anaona yule anataka kwenda na mtoto naye anakuwa ni baba ananinyima. nikara hii nitaicheza, nikamfuata mtoto, babake ajui, nikamwambia hivi, unajua shirote nini? Ni kwa sababu baba anakupenda sana na nabii unaficha vile. Kwa hiyo anaona kama hautakuwa salama, yaani shida yake ni usalama tu, na hana shida nyingine. Kwa hiyo ile pendo lako kwake ndio linafahamisha hichi kitu. Kwa hiyo baba hana shida ni ile tu anavyo yaani nikamuingiza mtoto nikamweka sawa nikamweka sawa nikamweka sawa mpaka nikaona kanielewa kaambia unajua sasa kitu kipale shosi nijibu niongeza sasa wewe kule chumbani kaambia baba nifanye nisamehe baba si baba ajua kama mimi kwani baba anajua wewe ndio anajua kwani mwambia kama mimi mimi ndio nilikwambia kama na tena mgeni mpaka kabadilisha naenda akakaa lunch Moshi. Hiyo issue kutoka kule ilikuwa na nini wao wanasema. Ah, okay. So ni baba ni faida kwa mweka free kama nini nilienda. Lakini mimi sikumwambia mimi kama kule nimeenda kutengeneza. Kutengeneza. Yaani ilikuwa ya kwangu hiyo. Lakini baba yuko happy na mtoto yuko happy. Nimeshacheza. <laughs> Kwa hiyo wakati mwingine inabidi inyoke hivi. Umenielewa? Kwa hiyo hiyo ni kazi. Kwa hiyo wakati wote mama hakikisha mahusiano ya mtoto na baba yanakuwa mazuri. Na unaona sasa kwa sababu ya kile kifanya kujitahidi wakati wa kidogo, kama amekosea lazima niombe kamwombe baba msamaha. Hiyo ilikuwa ni kazi. Yaani siachi. Nitamwambia mpaka nikisha kwa mama msamaha babake. Sasa unaona kwa hiyo unafanya maisha ya watoto yanakuwa rahisi, wanafanikisha. Tuliposafiri tukaenda huko. Baba afekwe mtoto yuko happy na baba, kwa sababu mahusiano yao tangu zamani ni mazuri. Kwa nafika baba nini, hata zawadi baba eh? baba akapigwa hicho yalicho yani Mtoto tu na baba nao akapewa. Kwa hiyo nikafurahi, yani mfanyia babake nikafurahi, kwa sababu mimi akimfanyia babake nafurahi, najua mtoto wangu anachoka na anatoboa. Sasa hiyo tu mama wengi hawajui. yani hiyo ndio kushikilia. Kwa hiyo hakikisha mama na sio kama unafanya vizuri, kama kuna mama wengine huko makanisani mwafundishi kwamba hakikisha watoto wako wanakuwa na uhusiano mzuri na na baba kama walivyo na uhusiano na baba pia. Kama kuna shida ya watoto, hakikisha watoto wako uhusiano mzuri na mama, kama wengine ni opposite, lakini wengi naona wengi hiyo inakuwa hivyo. Anyway, nimemaliza. Mungu awabariki. BTV Online, we do gospel Gospel first. Gospel first. Gospel first.